Всім привіт! Сьогодні зробимо блешню для лову судака, сома, жереха і розловимо її. Почнемо з розмірів і сама форма вигоба блешні. Зробив шаблон із пластику, щоб було зручніше далі робити. Зробимо понсон із токарного листя. обробляємо до лінії на наждачному папері. Поставивши прозорий пластик до нашого креслення, повторяємо форму вигибу блешні. Далі переносимо на заготовку. Знімаємо симетрично на шліфувальному крузі. Ось так у нас повинно вийти. Зажмемо в лищатах і напилком починаємо зйом матеріалу. Симетрично по боках. Далі спочатку 150 наждачним папером, а далі зменшуючи градацію. Поліруємо. Заворонимо в ляному маслі. нагріваємо пуансон, поки він не почне синіти. І зразу опускаємо в масло на 10 хвилин. Тепер зробимо матрицю, причому довговічну. Вибираємо в бруску місце, трохи розширивши його по шаблону. Беремо кришечки від пляшечок. Я їх збираю на берегах річок і озер, в місцях, де побували дикі люди. Кришечки собі, а тару в сміття. Розплавивши пластик феном, формуємо матрицю за допомогою пуансону. По шаблону розмічаємо заготовки на листі латуні 1,5 мм. Доводимо по розміру. Далі знадобиться шаблон для пелюска типу лонг які ми зробили в прошлому році для дуже уловистої вертушки. В цьому році будемо її вдосконалювати. обробляємо. Через сіточку грунтуємо одну сторону. Поміщаємо заготовки розчин хлорного заліза на годинку. Кожних 10 хвилин проходимо з м'якою щіткою. Грунт знімаємо розчинником. Одна із головних вимог для цієї блишні це обов'язково посріблити. Посилання, де можна купити цей розчин для сріблення, залишу в описі. Тепер формуємо блешню за допомогою лищат або резинового молотка. Дві коронки спаяємо разом, щоб зробити більш тяжку для далекого забросу для водойм з глибиною або річок з сильною течією. Наприклад, така як у нас протікає річка під назвою Південний Буг. Паяємо вертлюжок до пелюстка. Візьмемо декілька пір'їн шиї півня. Бажано білі. Важку блешню оснащуємо пелістком на завідному кільці. Вага блешні 26,5 грам. Однокорончатої 11 грам. Річка Південний Буг. Ставлю блешню в 11 грам. Рибачу перед втягом пороги. Одне із самих перспективних місць для риболовлі. Летить блешня дуже далеко. Під бережком. Простота. Це да. І хто у нас тут клюнув, а? Все-таки в мене вийшло зробити блишню на судачка. Клас. І на той водоймі теж був такий удар. Один тиш. Дуже судаковий. Щука так не клює. Щось є. І Хто у нас там? Опа! все-таки топ. Блошня удачно получилась у судачка. Вообще супер. Ох! Ну-ну-ну, сейчас тебя відпустим. Вот такий манюня-гарнюня. <laughs> Я тут, до речі, вийшов на сома. Виповзок, медведка. Всі діла, дві домки. Мовчить. Мовчить сом. До речі, ідея цієї блишні ще в прошлому році в мене з'явилася. Зробити максимальну схожість до швиї. У нас це топ наживка на судака, на живця. Ну, Якби трохи і похоже. Ну, ловить рибку. Хоча тут судака піймати <laughs> сложнувато, так сказати. пішов. Перші покльовки сома почали з півдесятого, але треба було їхати додому. Комендантська година розпочинається о 22-й. <laughs> Судачок. Є? Yeah? Знову на цю блешню. А я ловлю на україночку. Взяти Так, да, да, да, Юля. Е, а де пацак? Добре? Добре. Ого, сальто. Та ти що? Акробат. Ну, Десь приблизно півторашка. Длинна самець. Чекай, Покажи блешеньку. Чекай, чекай, чекай, чекай. Чекай теплі, та що таке. Робоча штука. Ох, така класна. Так, де куканчик? Зараз зважимо. Щось у мене глазомір збився. Кіло 80. Я кажу півтора-півтора. Довга така просто. Та й подумав, що півтора. Я не втічу, Боже. А я хотів розловити нову блешню, нову саморобку із монет. Кидав, кидав, кидав, щось по нулях. Та й вирішив поставити україночку. Є на україночку. А? Ну, пальці мені залиш. Ні, відпустив. Колір просто топ. До речі, хто хоче купити таку блешеньку, посилання залишу в описі інколи там буду їх додати. Робляться вони не дуже швидко. Так що, коли буде вільний час, буду робити для бажаючих. Скажи, що блесна не уловиста, так? Да? Як таке може бути? Фу -фу. За моє життя був рекорд по судаку 700 грам. Це це просто жесть. Це блін. Боже. Хлопці, це це джекпот. О, аж руки трусяться. Поклюнув так тюк. Юханий бабай, божечки, божечки. Оце то щастя привалило. От тобі й блишня. Мій рекорд був 700 грам по судаку. І то я кажись 3 роки чи 2 роки тому його взяв. Отакі, хто ти що? Так, зважити. Так, нулі. Кульмінація. Та це взагалі шикарно. Кіло 700 майже. Та це взагалі. Клац. Маю надію, що відео сподобалось. Дякую за перегляд. До зустрічі. Все буде Україна!